Nasaan na yan? Ganyan para lahat maliwanag. Paglagyan ko ng kandila ako, kandila ko. Para hindi ko masunog. Saan? Okay, Ihi muna ako.